on le disait tout à l'heure, je ne sais plus si c'était la pause, mais euh, dans la plupart des cultures, quand on veut convaincre quelqu'un de quelque chose, ben, on raconte une histoire. On n'a pas euh, la... On ne fait pas un raisonnement hypothético-déductif en lui disant, voilà, s'il y a ça, donc il y aura ça, il y aura ça. On ne fait pas ça. Euh, dans la plupart des cultures, on raconte. Celui qui le dit le mieux, je crois que c'est Mark Turner, linguiste euh, euh, cognitif, là, comme on les appelle, je ne sais pas si vous connaissez, qui, euh, il a écrit un bouquin qui s'appelle The Literary Mind, je crois que c'est, et ça je vous conseille, dans lequel il explique justement ça. Il explique que le, le langage, la langue, les langues sont faites pour raconter et que le, rôle de la narration dans les sociétés humaines est, euh, est absolument primitif et fondamental.